ahlan wa sahlan wa marhaban bikum 48 heures ngir convaincre Ben bés dongo ngir gagner mom la lever journal def ci xëtu mu ñëk ñu ngi ci virage bu mujju bu élection législative yi tay ji alxames ëlëk aljuma dimanche ñu soobu ci élection yi bu 19h joté ñu mëna xam ana fan la ndam li fété mamadou diagne ci mang ci tiwawon nek coordinateur bu comité électoral ci département bu tiwawon faré ci benn boko yaakar néna gañi buñu togué bésub dimanche ba boru 19h dégg yuxu yi jip nañu xamné benn boko yaakar mo nek di bacc gaay l'observateur ak élection législative li mu ci gis modi di yu bizarre yo xamne ne rarement lañu koy gis ci réew mi ak raw gaddu gi am ci réew mi bu mayul yu fuñu ko dina ci am ño xamne ne ay grand perdant lañuy doon wala sax ni am ci majorité bo xamne 50% bo mayul dinañu ko am ndax raw gaddu gi ñu tek ci réew mi ñaar ñi rawante ci réew mi gën ci fës di Ousmane Sonko ak Macky Sall wal Fadil yene kay nañu election législative ñom ñaar dañu neubu seeni xar-xaram ndax budé ci liste titulaire bu benno bok yakar bi ñafa nek ñu investir leen kenn xamu leen ci liste civilian bu yewé kan bi itam am naka noné ci gàttal bu mayul dinañu am assemblée nationale bu gën a yées régime législative gi ñu génn wala ñu am ci bopp yoo xam ne kenn xamu leen li mata xam le quotidien yéene kay nañu moo di campagne des transhumants ñi transhumé ci biir campagne bi fekk ji yeneen parti mbaa ñu joxe ordre ci yeneen parti journal le quotidien moom la xëyee marito ñaan ma nga ci biir serigne mansour si jamil ba ci cheikh bara mbacke doli ak yeneen i gaay yoo xam journal le quotidien yéene kay nañu ñii di bunt bi ak naataange askan bi ñoo ci gën perte yewi askan bi ak benn bokk yaakaar ñooy gagnant yi las yene kay nañu ñu àllendoy wax na musiba ak melagan ñi di opposition bi nee opposition wu rewmi kurelu gor jigen yi nek ci aduna bi ñoo leen di financer élection législative li def modi am sa carte électeur bu valable Ousmane Sonko sol na gaay soñu na ndaw ñi ci vote populi nee na nañu jël seen carte ci préfecture bu ñu démé ñu bañal leen ko nañu dajj préfecture bu ñu leen waxé ñu ne Ousmane Sonko moñu ko digal ci enquête yena kay marito nyan ñaan ni ko journal bi jappé modi recrutement bu dal la ci wéskan bi ci biir benno gi mu génné faqi dem ci wéskan bi def nako ci moment yu bax ni ko enquête jappé ci jamono jojé mimi touré mom ay leaders yu jigen fekk ji nañu ko ngir jappalé ko may ko doole ci élection yi mom mimi touré campagne gi mu nekké jamono ji daane ko doole ju mat seuk la ci andal kawtef ci medina ben dal bu waccété ci ay ndongo dara journal bes bi moko bindé diñu xamal nañ ñaari nit faatu nañu ci am ñu ci amé gañu gañu té ci medina am nay jamono ci atum 2019 def nañu fa recensement ngir bâtiment yu yank yu waté daanu ya fa nekk tollon ci 112 téwul ben yoon état bi jël ci matukaay ba li fa xew demb xewati fa l'observateur nañu ki faatu roqi dey la tudd fukki at ak juróom ñaar la am janka bu ndaw la mook beneen xale lu góor ñoo fa faatu taax wi daanu seen kaw la tribune yene kay nañu ñaari nit ñoo ci faatu amé ci ñu bari ñu ci jëlé gañu gañu benn daara la gu nekkon ci medina téméré élève yu manki ñett ñoo fa doon jàngé ji jeneen ci source wa yalla baax ba benn bakkan rotu ci waaye journal source nañu am na ci gañu gañu yu bari moo di karawaanu yewi askan ga doon dem ci saint louis benn woto ci ñoom dafa perte contrôle pono ba toj woto ba daanu am ci ñu bari ñu amé gañu gañu am na ci ñoon ci ñoom ko gañu gañu yu metil la am ba sax dañu ko rawale ci l'hôpital ndem si yàlla idrissa gudia bi mi faatu lési ko yéene kay nañu procureur bañal na gaañi troisième autopsie bi ëllëg ci aljuma ji lañuy jébbal ndem si yàlla gi ay famem ngir ñu denc ko ginnaaw ñeen fukki fan ak ñeent yoo xam def na ko ci l'hôpital gannaaw ba mu faato ëllëg lañu koy jébbal boromam françois mankabu journal bi nañu moom itam lu jëm ci autopsie bi ngir leeral anam yu mu faato procureur joxe na ci ndigal alerte yéene kay moom it ma nga ci ndem si yàlla idrissa gudia bi mi ñuy wax ne ëllëg lañu koy ci neexul yoon li ñu bëggoon mo di bala ñu ko jébbal boromam ñu léral défaat benen yoon autopsie mi faatu ki ñëk def autopsie bi nak njabootu idrissa nenañu dinañu ko top ba mu ak ñi laala ci faatu seen doom gi duñu leen ko bayé noné fi ñuy wax ak yeen journal alerte mu ngi xamal ne pap mamadou seck dik ñu ne dafa bokku ci force spéciale ci ñu bëggoon a taal dëkk bi demb lañu ko doon déglu les ko yéne kay nañu déglu bu yagg ta yaatu ci kanamu enquêteur yi metti won na lool journal vox nañu même avocat maître khouray seba li mu aw client am bañu ko doon déglu ak am ak dañu ko salf fagne manam joxuñu ko ben yoon gëdd li gañé japp nak modi enquête bi bu gëné xoot modi garde pénitentiaire yi dinañu ci duggu Macky Sall mu ngi ci inondation yi am ci Dakar journal Vox nañu mom jitu mi Macky Sall séti dina wëy loru yi nekk ci ndox mi ba nopi joxé instruction enquête yi nakay nañu mudi benen instruction ginnaw taw yu metti yu bari yi wacc ci Dakar ba tax ñen ñi ñak seen kër jitu réew Macky Sall joxna ay ministreum dogal ngir ñu lijeentu yefi saccum suuf mi nekk ci réew mi sidduko dëjé ci la nekk ginnaw leral yi nga xamné ofnak def nako fi ba japp jàpp ci ñenn lu tax dakul sunnal si dinañu abdoulaye dieye nek kenn ku xam-xama ma ci neena loi bi ñu tek ci rew mi moko waral ndax domaine national bi lu yag ba tay ci atum 1964 loi bi ko tënkoon laata acte 3 de la décentralisation di ñew ci rew mi loi bobé mo fi nek ba tay ci rew mi quotidien di ñaari mandikat yu dajji ben appartement libanais bu nek ci rew mi jël fa xaaliss bu bari diko noncé dundu bu lix bu ñu minul manam di ci noos ba police na leen nuus ca jamono jojé ci ziguinchor journal turbine momit mu ñu ben sàcc bu fa am benn waay suy wuyu ci Babacar Koli dem ci ab dëkk fekk fa borom dëkk fa sàcc ay nagam ba noppi ray ko mook ak jarbaatam waa di Babacar Koli jàpp nañu ko ba àtte ko ngir tëj ko giiru dundam